Carlos Cata, al emigrar a un país distinto y adquirir voluntariamente la nacionalidad de este, ¿es una forma de legitimar dicho Estado? No. Eh, ¿Por qué no? Pues eh, si el Estado es ilegítimo, digamos que puedes hacer trampas con ese Estado. Eh, ¿En qué sentido? Tú imagínate que estás en una cárcel y te escapas de la cárcel y buscas refugio en otra cárcel que sea algo menos lesiva que aquella en la que vivías. Eh, a lo mejor en la cárcel original te torturaban todos los días y en la nueva solo te torturan una vez cada dos días. Que tú te escapes de una cárcel y te vayas a otra donde te van a torturar, ¿significa que estás legitimando la segunda cárcel? Eh, no, no lo significa. Eh, significa que las dos te están oprimiendo, están cercenando tus derechos y buscas refugiarte en aquella en la que te ataquen menos, pero eso no significa que se justifique el, ataque. Eh, otra cosa sería que los estados tuviesen un origen legítimo y entonces te quisieras, eh, te, fueras a un sitio cuya propiedad se instituyó legítimamente, pero no es el caso de, los estados eh, modernos. Por tanto, buscar refugio en algo que es ilegítimo porque genere menos daño a, lesione menos los derechos individuales que otro, mm, otra institución <laughs> igualmente ilegítima, no considero ni mucho menos que sea legítima a la otra.